Maintenant, euh, aborder le, cinquième, la cinquième présentation, euh, cinquième module de, ce programme, ce qui est un peu une, une, présentation rapide euh, sur l'incubateur dans lequel j'ai été incubé, et pour voir un peu le, fonctionnement de l'écosystème. C'est une description très générale de l'écosystème français des, des startups. D'accord Alors déjà, les informations d'Incube Alliance là, datent un peu parce qu'elles datent de 2016, mais c'est pour vous donner, le, une, impression. Et puis, euh, ce qui est important aussi, c'est que vous savez, notre nouveau président euh, Emmanuel Macron a dit que la France est une start-up nation. Start-up nation dans l'esprit de créativité, etc. Donc effectivement, il y la France est un vieux pays, euh, c'est, ça prend du temps à bouger. Mais une chose est sûre, c'est que Paris, Paris, sur Paris maintenant et et sa grande région, Cube Alliance est au sud de Paris. Il y a plus de 12 000 startups, ce qui n'est ce qui pas rien. Ce pas rien. Et pour gérer 12 000 startups, euh, pour trouver des talents, pour trouver des financements, pour trouver des débouchés, il faut quand même un écosystème qui soit, qui soit, euh, qui soit important. Alors, euh, tout n'est pas parfait, hein, comme, comme toute chose, mais enfin, il existe, il se met en place, et c'est ce ce ce qu'on va voir là. Ce qu'on va voir là.